хочу э, спросить э, про Владимира Путина. Да, вы давно работаете вместе, да, и мне интересно, что вы научились у него, а что он, может быть, научился у вас, как вы думаете? К Союзу. Ну, вы вместе сейчас создаете э, новый интеграционный. Будет, может быть, не через год, через два года, один лидер для этого союза, один президент, общий президент. Есть такой план? для этого союза. Когда спросите у него, что он у меня научился, вам понятно станет, чему научился я у него. Точка. Создаем. Вы с Америкой, я с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем союзное государство. Вам американцы сказали уйти с Европейского Союза. Трамп сказал, вы ушли. Союз – это два суверенных, независимых государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы свой союз формируя с середины 90-х, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны, две страны – Беларусь и Россия, которая выстроит союз, и он будет мощнее, чем унитарное государство. Вот вам откровенно говорю – а вопроса один президент, два президента, мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит. Владимир Путин э, вчера посоветовал вам, по-моему, общаться с оппозицией. Будете так делать? Слушайте, Владимир Путин не знаю, кому вам советовал, еще кому-то советовал. Он мне ничего не советовал. Я с ним разговаривал вот сейчас больше часа. И никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал. Это первое. Второе. Что касается оппозиции. С оппозицией мы не просто ведем переговоры. Они сегодня формируют свою партию. Я думаю, что они сформируют ее. Не знаю, это их дело. У них отличное от моей точки зрения – они видят Беларусь э, в какой-то в каком-то плане по-другому, но они не предатели, и они на ваши деньги в стране не живут. Вы знаете Воскресенского, который имеет свою точку зрения, но они патриоты. И с этой оппозицией, какая бы ни была там точка зрения, с этой оппозицией мы ведем диалог и будем вести переговоры. Но есть беглые, есть предатели – которые сидят в Литве, в Польше и у вас, и финансируют, подпитывают их, вы их содержите. Недавно в Литве назвали цифру. Около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Вот с этими это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем. Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры. Но если вы хотите мою точку зрения знать, для меня Навальный – это продажный человек, и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России, понимаете? А оппозиция у него, оппозиции можно назвать коммунистов. Это оппозиционная партия, отчасти и к Путину. Вот с коммунистами он ведет диалог. Он с ними разговаривает. Точно и я. С теми, кто в стране и патриоты, я готов разговаривать с любыми. Это не мои предатели, Стив. Это предатели белорусского государства. Они сбежали за границу и там сидят. Почему они сбежали? Я знаю, что ты скажешь. Они боятся репрессий, что их в тюрьму посадят, да? Ну, так вот. я тебе скажу, если ты борешься за народ, если ты готов сражаться за народ, революционер, борись, все революционеры прошли тяжелый путь. Слушай, в 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. И люди мне поверили. Они почему сбежали? А потому что вы их кормите, одеваете, гладите, чистите, подмываете, в отличие от этих беженцев. Вы бы лучше им деньги дали, чем вы там содержите этих белых.